Hammaga salom, men Umid, matematika asoslari nomer 18da yana ko'rishib turibmiz. Mavzumiz chiziqli tenglamalar sistemasi. Demak, sistema nima ekan? Sistema bu ko'rinishdagi misollar ekan. Buni faqat darsni oxirida bemalol yechib olayotgan ko'rinishga kelamiz. Demak, chiziqli tenglamalar nima ekanligini bilib olishdan boshlaymiz darsimizni. Bu ko'rinishdagi tenglamalarga bir noma'lumni chiziqli tenglamalar deb deyil ekan ya'ni bir noma'lumlar bitta noma'lumimiz bor bu yerda a b ozod xatlar ozod xatlar bular demak endi tenglama qurollari bilan tanishib chiqayotgan bo'lsak nol teng nol yoki besh teng besh shunday bir xil narsalar teng ekanligini ko'rsatsa bu cheksiz yechimga ega cheksiz yechim deyiladi cheksiz yechimga ega yechimga ega agar bunaqa bema'ni narsalar ya'ni bir teng nol ikki teng uch shunga o'xshagan teng bo'lmagan narsalar teng deb aytayotgan javob bilan chiqsa agar bizlarga yechimi yo'q tenglama yechimi yo'q ya'ni ildizga ega emas degan ma'no bilan cheklanamiz ya'ni bu ko'rinish ya'ni aytmoqchi bo'lganim tenglamani yechamiz yechamiz bu ko'rinishga kelib qolsa ya'ni nima qilishimizni variantlarda ko'rsatiladi cheksiz yechimga ega yoki yechimi yo'q deydi bular belgilayotganmiz yechimi bo'lsa yechimini belgilaysizlar mana bizlarga qisqacha narsa beribdi misolcha beribdi demak buni qanday yechamiz 2x teng to'rtni bu tarafga o'tkazamiz minus to'rt har ikki tarafni ikkiga bo'lsak e, ikkisimiz teng minus ikki ko'rinishiga keladi ya'ni bu chiziqli tenglama birinchi bir namolimni deyilar ekan misol beribdi bizlarga ya'ni bu ko'rinishda misollar qanday edik bir takrorlash sifatida o'tilsin bu ham bularga umumiy mahraj berib olamiz ya'ni olti eng kattasi bo'lgani uchun qolganlarni ham oltiga keltirib olamiz buni oltiga buni ikkiga buni uchga ko'paytiramiz ko'paytirganimizda nima shakl keladi x uch olti plyus e, olti x sakson olti buni bittaga yozib bersak ham bo'ladi aslida bu 2 2x minus 1 minus 3 mana 3 umumiy hajga keltirganimizda qanday bo'lsin hamma biladi menimcha ya'ni bu shaklga keladi endi oltilar bizlarga bir xil bo'lgani uchun bir birini olib ketadi oltilar ishimiz yo'q endi tepadagi anavini yozib olamiz x minus 3 plus 6 x teng endi buni buni bunga keyin bunga ko'paytirib qavsdan chiqarib olishimiz to'rt x minus ikki endi bu minus o'n ikki plyus uch x shakliga keldi uch x shakliga keldi endi bu yerda nima qilamiz bizlar uch x bilan yetti <coughs> to'rt x yetti xni berdi bizlarga yetti x bu bilan bu esa minus o'n to'rt bu tenglik bu taraf shunday shu shaklga keldi bu yerda esa x bu yerda ham xuddi shunday minus 3 shakliga keldi bu bilan buni qo'shganimizda 7x bo'ldi minus 3 xuddi o'zida endi bu yerda ham bu yerda ham xuddi bir xil sonlar bo'lsa bu bir birini ketkazadi bir xil son ya'ni buni bu tarafga o'tkazsang minus bu o'tadi tagin nol bo'lib bular bir birini yo'qib ketadi ya'ni bizlarga minus 3 teng minus 14 ko'rinishi keldi bu nima ekan bizlar yechimi yo'q deb bu ko'rinishni belgilayotganmiz ya'ni chiziqli tenglamalar sistemasi deb endi mavzumizda mavzumizga kelsak uni uch xil usul bilan chiqarishimiz mumkin ekan birinchi usuli o'rniga qo'yish usuli ekan o'rniga qo'yish usuli qanday ya'ni bu chiziqli tenglamalar sistemasi bizlarda lekin ikkita noma'lum yo uchta noma'lum bo'lishi mumkin mana x y ikkita noma'lumimiz bor uni topish uchun bizlar ikkita usuldan foydalanamiz o'rniga qo'yish usuli birinchi usulimiz bizlar Demak, birinchi usulda qanday? Tepadagi tenglamalarni yechib olar ekanmiz. Ya'ni 3x plus y teng 7 ni qanday qilamiz? Bizlarga y topib olishimiz kerak bo'lar. y teng deymiz. 3x ni bu tarafga o'tkazamiz. 7 plus 3x bo'lgani uchun minus 3x bo'lib o'tadi. y'imiz bu ko'rinish ekan. Ya'ni endi ikkinchi tenglamada xuddi y ning o'rniga y topdik-ku bizlar. 7 minus 3x ligini bilamiz. Ikkinchi diagramga xuddi shuni qo'yamiz. Ya'ni 5 x plus 2 y'imiz nima? y'imiz 7 kub ayrilgan 3x edi. Demak, teng ekan nimaga? 3 ga. Endi bu tenglamani yechamiz. Minus 5x plus 2 ni 7 ga ko'paytirsang 14, 2 ni 3x ga ko'paytirsang 6x. Minus 6x bo'ladi. teng ekan 3 ga. Endi -6x bilan 5x 11x bo'ladi. -11x 14 ni bu tarafga minus qilib o'tkazayotgan bo'lsak, -11x e, teng -11 ko'rinishiga keldi. Endi har ikki tarafni 11 ga bo'lsak, -11 ga bo'lsak, ya'ni x imiz teng 1 ko'rinishiga keldi. Bizlar x1 ekanligini topdik. birinchisini topdik endi birinchi tenglamaga qo'yasanmi ikkinchi tenglamaga qo'yasanmi ikkinchisini ham topib olsak bo'ladi birinchi tenglamada uch ko'paytirilgan bir plyus plyus y teng yetti ko'rinishidan bizlar y necha ekanligini topib olamiz yimiz yimiz teng ekan to'rtga ya'ni bu uchni uch ko'paytirilgan bir uchku uchni bu tarafga minus qilib o'tkazsak 7dan 3 ayirsak y 4 keladi ya'ni x 1 y 4 ko'rinishga keladi ya'ni bunday yechsak bo'ladi endi bizlarda ikkinchi usulimiz qo'shish usuli bu buncha qulayroq bo'lgan usul chunki e, ko'plar shu usuldan foydalanadi ya'ni mahrajda ham suratda ham bir xilroq bo'lgan bir narsani olasan keyin buni bir biriga tagma tag qo'shishing kerak bo'ladi ya'ni lekin y da yo x da birontasini yo'q qilib yuborishimiz kerak qanday yo'q qilib beramiz ya'ni ikki y bor bu yerda y bor endi tepani bizlar ko'paytirib olishimiz kerak xuddi mana pastdagi noma'lum oldidagi narsani xuddi o'zini qarama qarshi sonni qilib olishimiz kerak ya'ni minus ikkiga ko'paytiramiz tepani ko'paytirganimizda bizlarga nima hosil qiladi ikki karra uch oh, minus olti x bo'ladi endi minus ikkini yga ham xuddi ko'paytirasan minus 2y bo'ladi teng minus 7 ga ko'paytirsang 14 shakliga keladi 14 endi xuddi pastimiz xuddi o'zida turadi 5x plus 2y e, teng 3 ya'ni bu sistema bo'ldi endi buni tagma tag qo'shib olsak bo'ladi chunki 2 ikkovini bir xil qilib oldik bular bir birini yo'q qila agar buni bir biriga qo'shsang bu yerdan nechi keladi bizlarga 11 Deyin ikan bu bir-birini yok kıldı. Minus 6'ga minus 6'ga minus 5x bulsa bu minus 11x görünüşüge keldi. X deyin berden demeydi 1. Bu görünüşte içsegen bula. Xut dışında y'deyem topu olamız. Demek dinlemeli sisteması kuyda gitse içilirken. Lekin bizler ne kalıp gitti bizlerden? bir narsa qolib ketdi misolimiz bor edi bizda condition oh mana mana mana mana misolimiz mana shu misolni to'liq yecholayotgan ko'rinishga kelamiz devdik demak bu misolni qanday yechamiz bu misol qaraysizlar bir biriga qo'shish yo'q bu yerda bo'lish bilan bor oldingi o'tgan mavzumizdan proporsiya mavzusini bu yerda qo'llaysizlar ya'ni bu yerda proporsiya qilsak buni ikki 2x plus 5y teng bo'ladi 31 da 31 ko'paytirgan y shu shaklga keladi endi buni bunga buni bunga ko'paytirish shaklida edi-ku. x minus 2y teng nima bo'ladi bu yerda ham y 11y e, bo'ladi tenglamalar sistemasini shu ko'rinishga keltirib olasizlar ya'ni proporsiyadan bunaqa misollarda proporsiya yordamida yechib olasizlar oddiy bunaqa tenglamalar sistemasiga keltirib olasizlar demak endi bizlar buni 2x borligi uchun xlar bir biriga yaqin bo'lgani uchun buni ko'paytiramiz -2 ga. bu ikkinchi tenglamani ya'ni ho'p demak 2x 5 y teng y bo'ldi buni bunga ko'paytirsak minus x minus 4 minus emas plyus y minus yigirma ikki y shakliga keldi endi buni qo'shsak bizlar qanday bo'ladi bu xlar bir birini ketkazadi to'qqiz yga to'rt yni qo'shsak e, besh 4 to'rt yni qo'shsak to'qqiz y bo'ladi teng bunga buni qo'shsak minus yo'q plyus to'qqiz y ya'ni to'qqiz y teng to'qqiz y bu nima nima edi bizlarda ikki ham bir xil narsani ko'rsatsa cheksiz ko'p yechim ko'p yechimga ega ya'ni bizlar variantlardan buni belgilayotganmiz va videomiz o'z nihoyasiga yetdi video yoqdi degan umiddaman lekin yoqmagan bo'lsa ham mumkin bugun juda ko'p tutildim yoqqan bo'lsa layk bosinglar xayr